rispondiamo alle vostre domande. Possono o non possono gli stranieri mettersi il kimono? Ciao a tutti ragazzi, sono Sebastiano sempre da Ravenna con un altro video spumeggiante <laughs> da Ravenna appunto Non siamo andati a Mirabilandia ma siamo qua con queste meravigliose scritte Con queste meravigliose scritte a fare questo video in cui parlerò di kimono e stabiliamo delle regole Perché veramente ne sento di tutti i colori Allora l'altro giorno su Tumblr ero andato a vedere delle foto così a caso E mi era capitato queste foto di questa mamma che aveva fatto per la figlia tipo 12 dodicenne, non so quanti ne aveva Un party super Japan style, quindi erano tutte vestite in kimono, avevano tutti insomma il make up tipo delle, delle geishe insomma avevano fatto questa festa un po' di colore un po' per celebrare secondo me la cultura un po' del kimono e subito tutta la gente che ha spammato sta foto chiamandola razzista che cose così non si possono fare che è rispettoso per la cultura allora vi voglio dire che in Giappone se uno straniero si mette il kimono si fa il trucco della geisha e, e non lo fa per prendere in giro ovviamente perché come quella mamma non credo che volesse prendere in giro la sua bambina e lo fa comunque per celebrare la cultura perché apprezza comunque questa cosa ai giapponesi non dà assolutamente fastidio l'unica persona persone a cui dà fastidio è qualche giappo minchia che crede che sia un comportamento razzista Più che in Italia, più in America Però anche in, in Italia ci sono delle persone che pensano così Nel senso, secondo me, celebrare dei costumi Se lo fate così, con rispetto E perché vi piace quella cosa, non... Cioè, scusa, come una bambina si vuole vestire da principessa Si vuole vestire da geisha, deve poterlo fare A maggior ragione, se al popolo giapponese non dà fastidio Chi siete voi per criticare? Tra l'altro poi questa cosa, eh, cioè, è piombata più volte Non è che è una novità di questa mamma che è successo in questo periodo È successo anche quando c'era questa fashion school, mi sembra sembra di New York che aveva esposto delle foto come hanno realizzato questo kimono e l'avevano fatto indossare a una modella bianca, caucasica e anche là ha dato molto fastidio e hanno dovuto togliere, c'erano praticamente le immagini, le foto appese di questa modella nella hall di questa scuola, di questa università di moda, l'hanno dovute togliere. Poi un'altra cosa, anche Katy Perry ha indossato un kimono e ha fatto molto incazzare, seppure è dovuta scusare. Anche tipo per esempio, vabbè, un po' più trash, però il video di Avril Lavigne che ha fatto, come si chiama? Hello Kitty, You so... non me la ricordo, però che non lo so, tutto tutto il mondo del web sostenitore del Giappone di solito che vive in, occidente si è scandalizzato quando in Giappone vabbè hanno detto non è un gran bel video la maggior parte non è piaciuto o no non lo so se è piaciuto o meno però non è che ha dato particolarmente fastidio eh non lo so secondo me se, se fai una cosa con rispetto e la fai perché apprezzi quella cultura e al popolo stesso non dà fastidio secondo me dovresti poterla fare tant'è che in Giappone se tu ti mesti il kimono c'è questo kimono pass che puoi usare a Kyoto che ti dà degli sconti ti fa entrare nei ristoranti che costano di meno e lo puoi fare senza problemi, ass- anzi anche se sei straniero indossa e c'hai gli stessi sconti che hai per uno straniero, quindi se desse pastiglie ai giapponesi non darebbero questa opportunità anche agli stranieri, quindi ditemi che cosa ne pensate per una volta che, <laughs> cioè nel senso, secondo me se uno vuole indossare il kimono in una pastiglia giapponese lo fate con rispetto, deve poterlo fare. Ditemi voi che cosa ne pensate e aspetto di leggere i vostri commenti, io carico tutti i giorni alle 2, iscrivetevi al canale, condividete i video e chiedete anche ai vostri amici che cosa ne pensano. Ciao ciao! 続け